guys welcome to Bihari book स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने चैनल पे और आज सबसे फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया यूट्यूब पे तो आज सबसे पहला चैलेंज हम लोग करने वाले हैं twenty packet Maggi eating challenge और ये बहुत ज़्यादा है आप लोगों को पता है चलो सबसे पहले मैगी को लाते हैं उसके स्टार्ट तुरंत गरम गरम बंद करके निकला हुआ है ये हमारा टाइमर है टाइमर को हम लोग स्टार्ट करके रख देंगे देख लेंगे कितने मिनट में हम लोग खत्म करते हैं और उस टाइम ही बंद कर देंगे और जो चैलेंज नहीं कर पाएगा उसके लिए पनिशमेंट है पनिशमेंट उसे लेना होगा चाहे मैं पहले खत्म करूँ तो इनको दूंगा और ये पहले खत्म करेंगी तो ये मुझे देंगी तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं थ्री टू वन भाई साहब इतनी खुशी मुझे आज तक मोटी इतना जल्दी जल्दी खत्म कर रही है por porque five minute and mini five seconds मतलब इसके पास इतना सारा बच गया है अब खा पाएगी अब ये नहीं खा पाएगी तो चैलेंज को यही थिंग करते हैं तो आप लोगों को पता है आज का विनर कौन है अनुपम चलो मिलता हूँ सबको इसको साफ करने के बाद पनिशमेंट लेकर के आते हैं दीदी के लिए चैलेंज रेडी है आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के नहीं दीदी के लिए छोटी सी गिलास और इसको पीना होगा नींबू हाफ कटे हुए नींबू हैं इसको अच्छे से इतनी खुशी मुझे निचोड़ निचोड़ करके निचोड़ निचोड़ करके डाल दो अब ये हाफ अब इसे पीने होंगे चलो चलो फटाफट से पियो टेस्टी होता है ना कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट हम्म, में जाकर के जरूर बताना और आप नए हो हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए